could have. Mm-hmm. hösten här och eh, skogen är som ett stort skafferi. Du har både blåbär och lingon som du kan använda till mycket. Blåbär använder jag till sylt. Jag lägger det i fil. Jag lägger det i mjölk och flingor med müsli. Lingon, ja du kan göra lingonsylt av det. Sen har du svampar alla dessa svampar. Det finns både soppar och skivlingar. Och där ska man vara ganska kunnig. Du ska i alla fall veta vilka svampar du kan äta. Är du osäker, mm, då slänger du den. För de kan inte av vara giftiga. Keep. Keep. Vet du inte vilka, du, vilka svampar du ska plocka så finns det möjlighet att köpa svampböcker som är ganska utförliga. Eller så tar du hjälp av någon som vet vilka svampar som är matsvampar och inte. På det sättet kan du också lära dig. Gå en svampkurs. Svampar är både nyttiga och goda. Du kan göra såser av dem. Du kan eh, som smörsoppan kan du skiva, steka och lägga på smörgåsen. Jättegod. Sandsopp kan du också förvälla eller torka och eh, göra i såser. Så svampen är ett skafferi. Gå ut och plocka inför vintern. Tips, svampbok och svampkniv. Och sen är du osäker, rådfråga en expert. Eller ta med dig någon du vet kan om svampar. Det var allt från mig och den här gången. Ha en härlig svamp och bärtur i skogen. Hej då!